Kom her. Det kan godt holde så mange af jer tyk. Er det spooky? Kan du se den der hvor er vandtårn? Ja. Kan du se det? Det er hæsler. Vandtårnen er hæsler. Hvor er det? Hvor er det? Er det den grønne? top.